Mahmut. Sana sürprizimiz var. Evet. Açıyorum. Merak ediyor musun? Evet. Ne bir Lemiş o, lemiş o, lemiş o, lemiş o, lemiş. Ee... Ma bu kim? Davut. Davut mu? Evet. Davut abi. Sürpriz ne demek? Sürpriz ne demek olur ki? Davut abi burada mıydı? Orada mıydı Davut abi? In Istanbul is really... Davut orada mıydı? Huge. Especially many orphans are staying here, so I was planning to do volunteer work here after arriving, I found out that this place was closed. So it was so sad. But Korean teacher here invited me home for dinner. Lucky. So let's go together. 원리라 청소는 아니다 아니다 어, 지금 마트에 왔는데 가격이 Hmm, baba 오, ne 싸네, demiş 진짜. sürpriz? Dur oğlum bekle. Bak kim çıkacak biraz. Davul. O kim? Seviyorum. benim adım ne? Kıvırcık. Oo. high five. <laughs> Bunlar benim arkadaşlarım ama özlüyor mu? Öğretmenim Hoş geldin. Otur, otur, otur, otur. You wait me? Evet. <laughs> Sen Türkçeyi bilmiyor musun? yakışıklısın. Ay yakışıksın. High five. Oh yeah. 좋은데? Strong. 한 번 더. <laughs> Mahmut öne otur oğlum. Ne yapıyorsunuz burada? Takla mı attın sen Davut'la? O da takla atmaya çalışıyor. Bak. Ha, o atamadı mı? Atamadı bir türlü. <laughs> atamadı. Ha, sen onu öğretiyorsun burada Davut abine. Ne o çarptın mı orada? Kazım vurmuş. <laughs> Kafasını mı vurmuş? Evet. Bir şey değil. Türk iş burger. Burger. My mother Trakya from Kırklareli. Bilmiyorum. My mother father. ne yapıyorsun sen burada? He? Hütüt çıkacak bak. Hütüt mü çıkacak? Hütütle mı konuşuyorsun sen orada? He oğlum. Macama. Ha, çok güzel namaz kılmışsın. Aferin sana. Bye bye. Görüşürüz. Üzüldün mü sen burada Ma Davut abin giderken? He Mahmut? Gelsin mi gene? He? Bye bye. <laughs> Bye bye. 안녕. Ah, okay, so it was really last bye bye. It was really fun mm-hmm. and really valuable time. The food was really delicious. He was so kind and his child was so cute. Mahmut, oh Mahmut. Bak Mahmut'u özledim diyor Mahmut. Ah, Sen de özledin mi onu? So, thank you for watching my video. Take care and be ee, gene duygulandı. Bir daha. Bir daha mı? Evet. Tamam bir daha açacağız. Hadi Davut abi el salla. Mahmut. Mahmut Davut abi el salla gene geldi. Gene geldi. Baba. <laughs> Sadakallahul Şükran. Ve oranın tamir olması için çaba gösterin. Kıymetli kardeşim. Allah. Allahu ya Allahu Allahu ya Allahu Allah İkindiye kaç dakika var? الله الله ذو الله الله الله الله هو الله